साथ दीक्षा भानुप्रिया लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले चरण से पूर्व भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है भाजपा ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है और अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा किसान कल्याण और युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा ने घोषणा पत्र समिति बनाई थी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अनुसार इसके तहत देश भर में करीब 7,500 सुझाव पेटियों 300 रथों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जनता के सुझाव भी लिए गए थे 6 करोड़ लोगों की भागीदारी से पार्टी ने संकल्प पत्र तैयार किया है इस संकल्प पत्र को राजनाथ द्वारा जारी किया गया है संकल्प पत्र में ये बड़ी बातें कही गई हैं वो हम आपको बताते हैं सौहार्द पूर्ण वातावरण में राम मंदिर निर्माण का प्रयास किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे पेंशन सुविधा भी दी जाएगी देश के सभी किसानों को छह हजार रूपए सालाना देंगे छोटे दुकानदारों को भी साठ वर्ष की आयु के बाद पेंशन तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे नागरिकता विधेयक सिटीजनशिप बिल लागू करेंगे लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे पाँच साल तक बिना ब्याज एक लाख का कृषि ऋण राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करेंगे इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाएंगे 2022 तक सभी रेल ट्रैक का विद्युतीकरण रेलवे की सारी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलेंगे पचहत्तर